Elhamdulillah, uessalatu uesselamu ala rasulillah. Falenderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë, Muhamedin a.s. Agjerimi i ditës së dyshimit. Nëse sot për shembull është data 29 shaban, dhe e nesërmja nuk i dihet, a është 30 shaban, apo një Ramazan. Nuk i lejohet muslimanit për asnjë arsye ta agjërojë të nesërmen si një ditë e dyshimtë. Në rastin kur bëhet e panjohur a është e nesërmja Ramazan apo jo, nëse qielli është me re, ose për një shkak tjetër, nuk dihet çfarë është nesër, është agjërim apo jo? Nuk lejohet të agjërosh atë ditë si një ditë të dyshimtë. Pra, një ditë e cila ti e agjëron për të qenë brenda nëse është Ramazan, atëherë ajo është ditë që ti po agjëron, dhe nëse jo, ajo për ty është një ditë nafile. Nuk lejohet të agjërosh këtë ditë me këtë qëllim. Pra është e ndaluar. Në rastin kur personi nuk e ka bërë qëllimin, nuk e ka vendosur në zemër agjërimin e të nesërmen si ditë agjërimi për Ramazanin. Për shkak se nuk është i sigurt, nuk e di, nuk ka ardhur akoma dija, nuk është njohur akoma a është e nesërmja Ramazan apo jo. Dhe e merr vesh vetëm pas namazit të sabahut, atëherë kjo ditë për të nuk vlen, ai ndalohet nga ushqimet dhe pijet, porse nuk i quhet si ditë agjërimi prej Ramazanit dhe e plotëson këtë ditë më pas. Allahu ju ruajttë, Eselamu Alejkum Warahmatullahi Wabarakatuh.